हे hey गाइज आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में सो so, मैं ज़्यादा इंटर नहीं करूँगा और सीधे बढ़ते हैं अरे हट यार सो so, सीधे बढ़ते हैं एकर की ओर सो so, पिछली बार हम दमास्कस पार कर चुके थे जहां हमने तामीर के असैसिनेशन बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट की और अब हम बढ़ने वाले the gloomy city of Acre में सो so, एकर जहाँ तक मुझे पता है बहुत ग्लूमी सिटी है बहुत डार्क है आई मीन जस्ट यार डेकोरेशन देखो बॉडी वॉडी यार मक्खियाँ भी दिख रही हैं देखो आ, मैं लोगों की डेथ ग्लोरीफाई कर रहा हूँ मैं एकदम खटिया इंसान हूँ किधर है किधर है ये आ, आ इधर है ठीक है ठीक है हम काउंटर सीख चुके हैं खैर मैं स्कॉलर्स तो ऑब्वियसली यूज नहीं करूंगा यार ग्राफिक्स बहुत अच्छे लग रहे एकर में I don't really care bro हम अंदर ऐसे जाएंगे अरे यार नल्ले क्या कर रहे हैं साले Uh, uh, uh, da -da. I don't really care about you. Sorry, man. ऐसी चीजें क्यों रखी है तुमने व्यू पॉइंट ठीक है हम व्यू पॉइंट सिंक कर लेंगे और तो आज के दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे लीनियन टास्क नहीं दिखाने क्योंकि गेम में बहुत रिपेटिटिवनेस है और बंदे बोर हो जाएंगे ऑब्वियसली सो so, मैं जस्ट डायरेक्टली असैसिनेशन दिखाऊंगा दोनों एकर और जेरूसलम में so just let's dive into the assassination and skip the part. Bye bye. A little bird told me you'd be paying a visit. Al-Muallim has ordered the execution of Garnier de Naplouse. The Grand Master of the Knights Hospitalier? Indeed. And I have already determined when and how to strike. Share your knowledge with me then. He lives and works within the Order's hospital, northwest of here. Rumors speak of atrocities committed within its walls. It seems the good doctor enjoys experimenting on innocent citizens. Most of them kidnapped and brought here from Jerusalem. Clever. By stealing his subjects from another city, he avoids arousing too much suspicion here. But back to the matter at hand. What is your plan? Gagne keeps mainly to his quarters inside the hospital, though he leaves occasionally to inspect his patients. It's when he makes his rounds that I will strike. It's clear you've given this some thought. I give you leave to go. Okay, guys, let's assassinate her. Remove this stain from Akka Altair. Perhaps it will help cleanse your realm. Rest here until you're ready to begin your mission. Fast forward in memory to a more recent one. So guys, we are ready to assassinate the mad doctor of Acre the second Templar of our redemption mission. So, without skipping anything, let's assassinate Garnier, the mad doctor of Acre. Let's just do this, guys. Let's assassinate our next target. Hmm, care. What do we have here? Hmm. Let's go. आ, मैं इसको स्किप नहीं कर रहा ना अरे यार आ, ये पार्क और बहुत क्लंकी है इस गेम का मुझे वही पसंद नहीं मतलब बाकी के सैसन क्रीड से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है खैर जब जब से हमें जब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे तो ये पता चला है कि यहाँ यहाँ स्कॉलर्स होंगे कुछ रूफटॉप्स पर गार्ड्स मिसिंग है क्योंकि फॉर सम रीज़न वो डॉक्टर से डरते हैं and well today we can enter it और ये पेशेंट्स है मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट जिनसे हमें दूर रहना है खैर जो भी हो लेट्स डू आर थिंग और इनसे हमें दूर रहना है by the way please just blend करो ना कमीनो हाँ खैर हम तीन लोग ब्लेंड कर रहे हैं बाकी के क्या कर रहे हैं यार खैर ये बहुत अजीब है क्योंकि मैं <laughs> पूरा हथियार लेके अंदर जा रहा हूँ और ये नल्ले मुझे पहचान नहीं पा रहे खैर स्कॉलर्स होने का यही फायदा है यार okay okay. Um. Enough, my child. I asked you to retrieve the patient, not to kill him. There, there. Everything will be all right. no. Give no. me your hand. Don't touch me! Not again! Cast out this fear, else I cannot help you. Help me? Like you helped the others? You took their souls! Okay I saw! I saw! But not mine! No! मैंने भी देखा not भाई Mine! आओ भाई Take hold of yourself. Do you think this gives me pleasure? अब मतलब करता है ये हरामी मानुस मुझे क्या करता है पता नहीं बट क्रेजी डॉक्टर क्या करता है यार जाने दो यार उस सिमरन को अल्तायर कुछ तो कर ले Return him to his quarters. I'll be along once I've tended to the You can't keep me here. I'll escape again. Uh, no, you won't. ऐसे क्यों बोला? Both of them. Okay, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं. Um, that's really brutal. अबे साले तू तमाशा कर रहा है और वैसे भी मेरा काम ही वही है खैर मैं अंदर नहीं जा सकता पक कैसे जाऊं मैं अंदर ऑब्वियसली मैं बस रैंडमली वॉक करके जा रहा हूँ ये हरामी बंदे आ, हम हाथ जोड़ के सस्पिशियस नहीं बन बन सकता है ये पागल जैसा बिहेव कर सकता है ताकि मेंटल हॉस्पिटल जैसा लगे ओह ठीक है मुझे उसे राउंड्स का पैटर्न याद रखना पड़ेगा You bastard! यार ये साले पेशेंट हरामी बीच में क्यों आ रहे हर बार अरे यार तू उधर तो जा रहा है नहीं तो इधर तो जा रहा है किधर तो जा ले यार भाई किधर तो शाम मरेगा ही तू Child, The very fact that we're having this conversation shows that we've made progress. Or do you forget the way you once were? Can't remember before. बिना <laughs> कॉम्बैट के खत्म कर दिया उससे um, I'll rest now, yes. The endless ये क्या dream है? calls to me. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. you mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to Okay, homes. generic what crazy doctor boy. The sewers, the brothels, the prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, father. What would you say? As you wish. Ah. But then strange cryptic These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps, but not in mind. Which is the very damage I sought to repair. I admit, without the peace of Eden, which you stole from us, peace of Eden was slowed. But there are herbs वो treasure का नाम extracts. Piece My of Eden plants था? are proof of this. They were Maybe. madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. and with my death, madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. Strange really strange इनके इनको ऐसा क्यों लगता है ये जो भी करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ या फिर फॉर द गुड करता है बहुत स्ट्रेंज है टेम्पलर्स का idea what is it they want peace from cruelty strange are ये गेम मुझे भी क्वेश्चन कर रहा करवा रही है कि आगे रह क्या I think the only way to know is to finish the game था खैर अब मैं मैन स्लॉटर कमिट कर रहा हूँ an elbow row I don't really care. मैं स्ट्रीट से जाऊंगा guys I am a fucking assassin bro मैं अल्तायर हूं आम इंसान नहीं हूं मैं कौन है बे किसको पंगे है um, फक मेरी गेम क्रैश हो गई नहीं we are um, here hamari next city as beautiful as always khair सबसे पहले हमारा टास्क करते हैं जो कि है नल्लों को बचाना कुछ नल्ले दल्ले होते हैं उनको बचाना होता है सबसे पहला इधर होता है जो कि इजी है इसलिए मैं कर रहा हूँ देखा जी मैंने भी क्या दिखा रहे हो खैर सबसे पहला व्यू पॉइंट करते हैं और फिर चलते हैं अगली ओर और सीधे टेम्पलर्स को मारना है I am craving for blood guys safety and peace, Malik. Your presence here deprives me of both. <laughs> what do you want? has asked. Ask that you perform some menial task in an effort to redeem yourself. Yep. So be out with it. Very well. Here's what I know. He traffics in human lives, kidnapping Jerusalem citizens and selling them into slavery. Okay. This is a warehouse located inside the Barbican, north of. Malik ne roast kar diya Ate Altair ko. Caravan for travel. I'll strike while he's inspecting his stock. If I can avoid his men, Talal himself should prove little challenge. Little challenge? Listen to you. <laughs> Such arrogance. Are we Okay. finished? Are you satisfied with what I've learned? No. But it will have to do. <laughs> Well कर कुछ तो दे दे फेदर दे अरे ले लेना फेदर साले Rest, prepare, cry in the corner. <laughs> do whatever it is you do before a mission. Only make sure you do it quietly. <laughs> आ, ये वही बंदा है जिसका ब्रदर हमारी वजह से मर गया था क्योंकि अल्टायर को एरोगेंस से इशू है खैर अब मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा let's assassinate the bastard so हम आज हिडन ब्लेड काउंटर्स करेंगे और चक्कू काउंटर्स करेंगे क्योंकि वो उससे गेम बहुत क्विक होती है और बंदे जल्दी मरते हैं यार आसान है वैसे खैर जो भी हो हम्म आ ग्रैबलेट नहीं है यार मेरा एचपी बार वैसे बहुत बड़ा है अब अच्छा लगता है जब भी वो बड़ा होता है फाइनली कुछ तो पकड़ लिया है यार जिंदगी में हैं जी आप कुछ कह रहे थे सर आ हाँ, यार लेट्स गो अब क्या करना है मैं वैसे हाँ टेम्पलर को मारना है मैं भूल गया मैं क्या करना था वाट अ फूल मैं भिखारियों से तंग आ गया पता है कब से फ्यू कॉइंस करके मुझे तंग कर रहा है मैंने मैंने मार देना है अगले वाले को This is a pro gamer move मैंने लिटरली उनको सबको इग्नोर कर दिया गार्ड्स को just like they never existed well they won't if they piss me off खैर जो भी हो let's go automatic door in 11th century very nice ये क्या है भाई who are you bro okay who are you What now, slaver? Do not call me that. I only wish to help them. Help me. As I myself Save was me. You do no kindness imprisoning them. Um, I will save you later. Abey, now. Preparing them for the journey that lies ahead. What journey? It is a life of servitude. you know nothing. It was folly to even bring you here. To think that you might see and understand. I understand well enough. Hmm. Show yourself. Finally, khol diya. did not call me here. I came here <laughs> okay कहाँ है Who unbarred the door? Cleared the path? Did you once raise your blade against a single man of mine, huh? No. All this I did for you. Why Step into the light then, and I will grant you one final favor. Light में आने से बंदे छोड़ना मतलब डिफरेंस क्या है तो वैसे भी छोड़ सकता था तू भाई तू लाइट में ही रह अंधेरे में रह रहता मेरे को देखना नहीं था तुझे मैं बेहतर था तुझे बिना देखे Come down here. Let us settle this with honor. Why must it always come to violence? It seems I don't I know. you, for you do not wish to help yourself. And I cannot allow my work to be threatened. You leave me no choice. so shall you, bro. So shall you. ये है हिडन ब्लेड काउंटर और ये है grab and throw okay miss हो गया Brutal. More brutality. Brutality. अबे यार नीचे है ना ओके ये बहुत वियर्ड है कॉम्बैट हा मेरे को ग्रैब एंड थ्रो करेगा साले मैं तुझे करूंगा अबे कर ना ग्रैब करना उसे यार ये ऑटोमेटिक शॉर्ट क्यों सिलेक्ट करता है खैर अब उसके बारे है कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है वो मुझे मारना है साले को वो वो ज़रूर चेस करेगा मुझे हरामी लगा ही था मुझे यार ऐसे दल्ले क्यों होते हैं यार वो हमेशा बात अल्टा यार नल्ले क्या कर रहा है यार इसलिए मुझे कंट्रोलर पसंद नहीं ये ये होता है हमेशा मुझे ऊपर चढ़ने नहीं देगा ये हम्म। हाँ। कहा गया वो लेकर बाय मुझे उसे मारना है ये क्या था मैं मरा कैसे नहीं ये करता हूँ मैं वेट <laughs> उसका हाथ पकड़ लिया उसने Nowhere to run now. Share your secrets with me. Just a minute My part is plain. Yup The Brotherhood is not so weak that my death will stop its work. Which Brotherhood Brotherhood. Al-Mualim is not the only one with designs upon the Holy Land. And that's all you'll have from me. Yeah, Templars, then right? Finished. So that makes sense. From your God. He's long abandoned us. Long abandoned the men and women I took into my arms. What do you mean? Mm, what Beggars, do? You... Whores, addicts, lepers. Do they strike you as proper slaves, unfit for even the most menial tasks? Mm, no. Mm, I took them not to sell, but to save. Strange. And yet you'd kill us all for no other reason than it was asked of you. No. You profit from the war, from lives lost and broken. Yes, you would think that, ignorant as you are. Hmm. Wall off your mind, eh? Ignorant we are, right? It's what your kind do best. Do you see the irony in all this? No. No, not yet, it seems. But you will. हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा बंदे आखिर कहना क्या चाहता है अरे यार ये फिर से आ गया यार मेरी गेम क्या हो रहा है मुझे ग्राफिक एडजस्ट करने पड़ेंगे हाँ ठीक है <laughs> ये बंदे पकड़ते जा रहे हैं मैं बस भागूंगा अब सबको मारना पड़ेगा ऑब्वियसली तो उसको मारना <laughs> ये क्या था यार done done done done done भाग यार भाग खैर यार मेरे बंदे मार के बढ़िया लगता है पर ये क्या था बंदे बंदे मार के बढ़िया लगता है पूरे मर्डर वाइज दे रहा हूँ मैं ये क्या था आई एम रियली ब्रूटल यार मैं जिसको जिसे भी देख रहा हूँ उसे मारता जा रहा हूँ Come on, let's go. Uh, let's do this. Please, यार मुझे मुझे बस काम करना है अपना मुझे बस काम करना है मैं स्किप कर रहा हूँ अब स्किप कर रहा हूँ मुझे बंदे मार के तंग आ रहा है Wonderful to see you return to us. and how fared the mission? The deed is done. Talal is dead. Oh, I know, I know. In fact, the entire city knows! Have you forgotten the meaning of subtlety? A skilled assassin ensures his work is noticed by the many. No! A skilled assassin maintains control of his environment. We can argue the details all you'd like, Malik. But the fact remains I've accomplished the task set to me by Allah. Uh, Return to the old man. Yep. Let us see with whom he sides. You and I are on the same side, Malik. Fast forward in <sighs> more recent This is exhausting. खैर जो भी हो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगली बार हम आप अगला मेमोरी ब्लॉक फोर करेंगे जिसमें हमें तीन हाँ शायद तीन मारने हैं टेम्पलर्स ओके अब ऑटोमेटिक हम अब एनिमस से बाहर जाएंगे गेम भी क्रैश हो गई वाह थैंक यू गेम को एग्जिट करने के लिए ठीक था शुक्रिया आदाब बाय बाय